Kakhwazi kungawe uthini kungawe? Abantwana baye sikolweni. Okay. Okay mamela ke kodwa ke ndifuna isihloko ngoku. Ndifuna isihloko ngoku. Andithi zinhle? Ixesha lesikolo. Oh, ixesha lesikolo. Sisihloko esiyana. Siyevana? Okay, mamelani ke. Izolo besenze amagama. andithi ndifuna ubona ke ngoba nisawakhumbula na ngubani umntu onondi phakamisa isandla phakamisa isandla umntu oza kundifundela eli igama mikhulu khwaza mikhulu ihempe masitsho sonke hayi yhu nikhwaza kangaka oh hayi niza ndenza uba ndingava yaqona kodwa ke jonga phayana babini sithe iihembe yandiva mna ndikhwazi iihembe masitsho zininzi kaloku kuba kaloku aba ibabini andithi okay a-a im bona umntu onondizamela ukundifundela eli igama phakamisa isandla phakamisa isandla buze ufuna uzama afuna uzama aviwe izihlangu uthi uaviwe izihlangu gonga i ukhona uz up okay masiphinde masizame masizame masizame ufuna uphinde uzame iikaus very good masitsho sonke iikausi iikausi masingathi iikausi iikausi okay kutheni bedlala lo ubetha lo uqala a-a hayi ke yabona ke ngoku mna andizodibana naloo nto okay ngesuthi sha ndithe ikama okay luthando ndithe ikama oh, okay masizeni kweli ke ngoku igama rikutsi ufuna uzama eli igama khawuzama isihlangu masitsho izihlangu izihlangu enkosi kakhulu rikutsi ne masiphindeni izihlangu izihlangu ne okay nali lokugqibela igama besidibene nalo nina nikleva yazi niyawakhumbula la magama niyayazi kaloku kuba nizinxibile ndithi okay ubani umntu uzondizamela eli zintle funa uzam ijezi intoni ijezi masiphinde very good okay okay ngamagama ethu lawana ndithi aa hayi hayi haa abona mna ngowandisowndiphinde ndimamele omnye umntu oxela omnye umntu ngo alilexesha laloo nto eli hayi shem sorry ne ne okay now besikhe zikhona into besiyiqalile izolo emva kuba sijonge amagama ethu sajonga iimpawu ndanifundisa ngeempawu eziba khona apha embhalweni ubani umntu asazikhumbulayo phakamisisani besithe luphawula ntoni olu sihlumi uzopleta wena usesaluni apha besithe luphawula ntoni olu yes sithandwa sam luphawu lothetha oh my baby luphawu le ntoni very good sithe sitheni ke xa iluphawu luthetha xa ulubona olu phawu uthini uyacinga into yoba ucinga ntoni luthanda um hayi luthanda ndicela ungafekethi apha sifuna uphendula xa ubona olu phawu uye ucinge ntoni izintle uyacinga ubana kukho umntu ozawuthetha kukho umntu ozawuthetha very good zintle uyacinga into yoba um ngubani luzawuthetha ingaba ngumntu ongumama uba ngumntu ongumama ndizawuthi Oh, ndisaya etawuni. Uba ngumntu ongutata sithe sizawuthini? Very good. Uba sisigebengo sizawuthini? Ewe, kuba kaloku ufuna ulinganisa umntu othethayo, andithi? Oh, very good bantwana. Sathini ke ngoku? Okay. Sabona olunye uphawu. Sithe luphawu lantoni olu? Siya. Lithe luphawu. Soya, lithe luphawu luphawu lantoni olu? Khwaze soya. Longcola. Sithe luphawu longcola. Andithi? Mani umuntu onosinika umzekelo. Ngaphin, ngawenza, ngawenza uthini? Kodwa ushayi. Ubusithini qala ngokubandisa. Uthini? Uthe awu! Bungatshongo? Uyakhuza kaloku. Uyagodola? Kaloku jonga mamela, uye wathi ngoku begqiba ukubamba wathi, awu! Ne? Ebekugodolisa, so ubukhuza. Oh, okay, ngubani omnye onosenzela umzekelo okhuza? iyakhuzisa iyakhuzisa uthini kaloku xa ukhuzisa yhu uyakhuza okay okay sizawufunda ke ngoku ndicela sizole ndicela sizole sihlale sonke very good nilikhumbule kakuhle into yoba luphawula ntoni olu nalikhumbula kakuhle into yoba luphawula ntoni olu yes naxa ukhuza okay sizawuqalisa ke ngoku sifunde andithi wonke umntu makajonge encwadini ndifuna nizole ingabikho mntu ushukumayo very good ixesha lesikolo masiphindeni sonke ixesha lesikolo okay nizawumamela kum ke kodwa ndiqale ndifunde ne okay sinxiba iihempe ezimhlophe sinxiba izihlangu ezimnyama izihlangu zethu ziyafana izihlangu zethu ziyafana Osula. Sinxiba iijezi ezibomvu. Sinxiba iijezi ezibomvu. Hayi ke andizoyifundela kanti ndifundeleni lena. Cinga. funda kodwa ayingowulo nguyo masiphinde oh uyakhuza uyakhuza besithe ukhuza ntoni kanene ha-a hayi not ikwayara not ikwayara ngasixelele sinothanda ngasixelele unxibe ijezi encinci unxibe ijezi encinci unxibe ijezi engeyo yakhe andithi besitshilo izolo yiyo loo nto esithini masiphinde sifundeni singakwazi kakhulu masiphindeni yes sinxiba iijezi zethu kakuhle Siyinxibile yonke impahla yesikolo. Siyinxibile yonke impahla yesikolo. Lixesha lokuya esikolweni. Lixesha lokuya esikolweni. Kan kan eke eh, kan bethe. Yabona ukhwazile yena, uMiss kangakhwazi kodwa yena ukhwazile nani nalinganisa uMiss kodwa ke jongani apha. Uyaqonda uthini? Masiphindeni siyifunde kodwa sijonge apha. Masiphindeni? Ewe kaloku kuba kaloku uyakhwaza kukho elaa phawu. Lixesha lokuya esikolweni, ne? Okay, liphelile ibali lethu apha. Mamelani ke ninolonwabela ibali. yintoni ibe niyonwabele kakhulu uba kandixelele ahlumi he eh? limnandi okay yimamela ke kandixelele yintoni wena oyenzileyo namhlanje phambi kokuba uye esikolweni engekho apha engekho a-a yabona apha banxibile ndithi yintoni enye wena oyenzileyo yesisithathu sam Oh, uvasile uvasile and kha batsho apha babe bevasile andithi okay very good ne-e mikhulu uxukuxile umikhulo khange batsho apha into babe bexukuxile andithi okay sinothando uye wasula usinothando khange batsho apha ndivasile okay uvasile heyiphi enye into heyiphi enye into very good heyiphi enye into ndifaka ilantshi ebhakeni uthi uye wafaka ilantshi yena namhlanje ebhakeni andithi uthi wakama iinwele zakhe buzijongile esipilini khange uzijonge esipilini yazikama qha okay O oh, wena ukanye ongumakazi wakho utheni? Ukanye ongumakazi wakhe efront. Uyabona okay kokugqibela. Unxibe ibhlukhu efana nekabani? Thetha into oyenzileyo namhlanje kusasa phambi kokuba uze esikolweni. Indivi? Kipapa. Utye ipapa uIndivile. Okay, kwanele ke ngoku, ne? Kwa ah, masigqibeni. Kwanele. Ngomso ke, ne? Siza kuphinda ke ngoku okokugqibela siqhubekeke ngebali lethu. Andithi? Ne? Ngoku siza kuphakama kakuhle siye ezideskeni zethu. Okay? Okay. Ah, you are not going to the mat kaloku ngoku niyaphi ezideskeni. Masiphakameni, phakamani. Go to the desk.